ka du, nag-e-balansan ka du. Alah, ka Saya maju ku. Lurus lurus. Ya tinggal maju ya tinggal. Nanti kalau kan? Eh? mana ping mik malam. Ya ayo kuro oi ji. Sana ayo ngon. Ngon ngala bila bi ni. Pane emang. Okey kan? kan Acok kah dia le Siap, gerak. Teruskan. Teruskan. درود